Hi YouTube, saya Sean ya. Okay, so kalau anda nampak muka Sean ni sekarang dah macam bengkak oh. Mata bengkak, hidung bengkak, memang semua bengkak ah. dan suara pun macam garau ah. Kenapa? Kerana sekarang baru pukul 3.45 dan uh, hari ni 26 26 April lah So kenapa Sean bangun pagi-pagi ni? Kerana Sean nak membuat cabaran lah Iaitu sekarang kan bulan Ramadan So hari ni Sean nak try berpuasa uh, satu hari um, Sean nak follow lah kawan-kawan Muslim kita kan Sebab sekarang Ramadan memang kena semua kena berpuasa kan sebulan Tapi Sean tak adalah nak buat sebulan Kita buat sehari Kita nak try lah Uh, pengalaman berpuasa sebab Sean ni dah berpuluh tahun hidup di Malaysia ni ini first time lah rasa nak try berpuasa um, dan juga Sean sudah adalah buat sedikit lah sedikit bacaan bukan bacaan lah artinya mendapatkan maklumat lah mengenai puasa ha, ini Go Jing Jingwei ya ini Go Jingwei ni pemain badminton persorangan uh, Malaysia lah So dia pun puasa untuk sehari uh, Boleh kata ini pun salah satulah sebab Kenapa Sean nak ikut kerana dipengaruhi lah oleh dia ni So dia dia bagi tahu empat perkara lah yang tak boleh dibuat sepanjang uh, bulan puasa ataupun sepanjang puasa lah yang first tu walaupun dia dari Chinese lah yang first dia kata uh, tak boleh makan dengan minum time puasa lah yang kedua tak boleh ada sexual activity uh, yang ketiga ni tak boleh apa lah saya tak tak tak tak faham lah bahasa Mandarin hmm, lupa Jap. oh tak boleh cakap perkara-perkara tak baik lah dan yang last tu tak boleh minum uh, tak boleh minum arak dengan tak boleh nak merokok. Ha itu dia. Inilah empat perkara yang dia kata tak boleh buat dah. Dah ha, sepanjang masa puasa ni lah. Okey. So kita kena panggil apa lah Bersahur kan Sebelum kita berpuasa tu Pagi sebelum matahari terbit tu Kita uh, boleh makan, minum Bersahur So uh, ada saya tanya geng-geng dalam grup lah Dalam grup uh, bersahur tu paling lewat pukul berapa uh, diorang kata sebelum azan okey so azan biasanya pukul 5.40 lebih ke 50 lebih lah so sekarang Sean pun nak bersahur dulu tapi rasa nak tanya awal-awal pagi macam ni kan Biasa korang bersahur pukul 5 kan Pukul 5 pagi Sekarang Sean ni <laughs> dalam Dalam apa pukul 3 lebih je tak sampai pukul 4 lagi so bersahur biasanya kurang makan apa lah so saya rasa tak lalu makan kan berhubungan pagi lepas tu tengok muka pun macam hantu lagi <laughs> tak bangun lagi so saya try lah uh, makan apa yang boleh uh, jom kita tengok apa yang ada di dapur alright so kita tengok apa yang ada di dapur lah So pagi-pagi ni tak nak masak lah Kita makan ni saja hot cup Kita makan dua lah Alright, kita hidupkan mesin dulu Sebab nak air panas Tapi sebelum tu, ini yang penting lah uh, ah, Sean ni memang ada hidap penyakit thyroid So memang kena makan ubat ni lah Nama ubat Kamazol Kena ambil 2 biji Alright, lepas tu ini uh, detox, artinya detox dia untuk lang lah sebab kalau anda ada follow Sean, memang anda tahu kan Sean ni uh, dah kena covid uh, beberapa minggu lepas so long covid lah, artinya side effect covid tu masih ada masih ada batuk-batuk sikit lah so kena ambil detox uh, untuk lang-lang tu ni apa lah, baru paru ha, ah, ini juga, ini yang Chinese punya lah so ini untuk apa moisturize kan uh, moisturize panggil apa lah moisturize lah melembapkan uh, ah, balik kita punya paru-paru ini detox ok dua ni kena ambil lepas tu ini juga kena ambil inilah uh, ubat yang saya kena ambil setiap hari dan ini suplemen lah consider suplemen lah eh? alright dan yang satu lagi ini so vitamin C so ini kena ambil jugalah nanti kita ambil so sekarang ini dah siap kita prepare ha, untuk buat hot ah, apa hot cup kita lah. dah bertahun-tahun tak makan lah ni so ini saya prepare semalam lah so beli dua sebab Sean memang nak buat aktiviti harian Sean lah sebab Sean kena kerja lagi kan so kena makan banyak sikit kot alright kita prepare Okay, kita, kita bancuh vitamin C dulu pancur vitamin C dulu Warna ubat Ubat ni makan sebiji je sehari Ah Bukan, sehari dua Satu pagi, satu malam Ini pun sama, satu pagi, satu malam Sambil-sambil tu kita prepare kita punya hot cup Wih, hot cup wih, dah lama tak makan ni eh. Dah lama tak makan Masih sama lagi ya apa yang ada dalam ni Sama lah kot mie satu okay. Kita prepare kita punya hot cup Huh, Maggi hot cup Dah lama tak makan Sini Tekan air panas Panas Okay jadi kena kena sikit perencah-perencah tu ok so kita check punya punya mie eh. ya kita punya mie sudah siap ke belum hmm wangi alright sudah siap so makan mie cup ni kan ha, kena pakai dia punya ni lah so dua lah sebab nanti Sean nak pergi kerja kerja Sean tu memang mencabar lah juga dan sebab dah kena covid ni so memang badan tu dah macam lemah sikit lah so saya pun risau lah sama ada saya mampu ke uh, untuk berpuasa sepanjang hari ke tak so kita tengok macam mana so kita makan dulu bukan makan kita panggil bersahur dulu jom hmm sedap sedap kita minum sup sikit dah memang bertahun-tahun lah tak pernah makan lah biasa makan Maggi tu ada lah tapi ini memang jarang so anda ada apa-apa tips ke kalau nak bersahur ni nak bagi bertenaga sepanjang hari kalau tengok iklan peroka kan lepas tu ada dengar kata member ambil kurma so ada apa-apa tips lagi Okey. Kita sudah bersahur ah. Hmm. Sedap, sedap, sedap, sedap. Jangan ambil. Okey guys, so memandangkan sekarang baru pukul 4.15 pagi ya. Uh, selepas bersahur di takkan nak, nak terus pergi tidur kan. Memang bercadang nak tidur jugalah. So apa yang kita nak buat? Kita pergi main game. Kita main game sikit lah. Alright, Moon 2 Kepada peminat-peminat Mobile Legend lah ha, bolehlah kita layan sikit Dah main satu dua game nanti ha, Sean nak pergi tidur balik pula Awal-awal pagi macam ni Ada ke orang yang main mobile? A few moments later Diffy Ah. Hai, pagi, selamat pagi semua. So Sean dah bangun eh. Sekarang nak pergi kerja pula. So dah sekarang 9.54. So memang biasa uh, tempat kerja Sean tu mula pukul 10, tapi saya memang uh, lah dah biasa akan lewat sikit. Saya sampai sana around pukul 10.30 ke sepuh ah, ke sebelas lah orang orang macam tu lah saya memang lewat sikit punya so biar mereka yang set up dulu so apa kerja Sean ha, ha, ha. ini kerja Sean sekarang ah ha. alright so kalau anda nak tahu memang kerja ni mencabar ah. dia memakan tenaga sepanjang hari ya ha. so ini adalah uh, kedai detailing lah kereta nak kata cuci kereta pun boleh nak kata detailing pun boleh so Jom kita sama-sama melihat apalah yang Sean akan buat sepanjang hari sambil berpuasa. Eh. Alright, jom kita pergi kerja. Hello Sunday, morning, good morning, hello, hello. Ay, ay, ay, no, no, no. Sunday. <laughs> hello. Good morning, honey. Hey. Huh? Hmm? Hello. Hmm. Bye-bye. Bye-bye. ni dia Sean dah sampai tempat kerja lah Ataupun ni syarikat Sean lah uh, Nama company Klingko Auto Detailing lah So sekarang dah 10.43 sampai-sampai je uh, Ni rakan kerja saya dah mula mencuci lah kereta ni Alright So mereka rajin tau cuci nampak So nantilah saya bantu Sementara tu kita buat tour sikit. Ha ini ya inilah nama company kami ya. Klinko Auto Detailing kepada anda yang duduk dekat-dekat dengan Desa Petaling KL ah ha, bolehlah datang. So ini apa yang kami offer lah selain daripada ni ada juga yang lain lah ada cuci-cuci ha, interior polishing ha, ceramic coating, uh, interior eh, polishing, interior, uh, car seat, antibacterial semua ada lah. Apa-apa yang apa yang auto detailing buat kita ada lah cuci engine ke apa semua. Kalau korang nak tengok kita punya Facebook, anda search saja Klingko Auto Detailing korang akan dapat lah. Alright. Nanti saya tolong lah bantu cuci. Ha, saya tengok. ini kasut air eh. So nanti kita akan Uh, buatlah sepanjang hari ni kena pakai glove dulu eh dan jaga tangan supaya tak adalah kotor macam mekanik <laughs> kuku hitam kan uh, so kena jagalah mereka tu memang tak jagalah mereka memang hebat tak kisah jari tu kotor macam mana pun uh, ah, Pishon ni memang cerewek sikit lah So memang saya pakai Nampak professional sikit Ha? Semua? Puasa ya ya. Puasa ya? 咁样下个你打翻你嘅手牌俾我。都唔使啦，今日唔使食啦，唔使食唔使饮， 睇下睇下捱得住冇啊！你睇到我暈咗，你記得我我係記記得報警啊？誒定係咩啊？記得咩啊？你睇到我暈咗嘅話，記得報警或者去 call 九九九叫白車你知冇？ 因為我唔係一個普通人，我係一個中咗 Covid 嘅人。應該冇咁容易揾嘅。 咁我應該冇嘅，愛暈愛暈嘅時候，唔通仲夾硬咩？休息下咯我。你你兩個今日啊勤力啲咯。可以。 cross. Sorry? Polish wax. Polish wax. Ah, tak payah coating lah. Wax sajalah. Polish lah. Polish lah. Itu polish satu kereta. Itu you kata tu ada nampak. So disebabkan ada kerja polishing, kita keluarkan barang untuk polishing ya. So ini mesin DA ya, dual action. So biasa polishing machine ada DA, dual action dengan rotary. So ini antara mesin yang kita akan guna. Lepas tu kita keluarkan ubat pula. So di sini semua ni ubat-ubat lah. Polishing. Artinya kita punya polishing compound lah. Kita ada guna Maguire. Kita ada guna ini daripada China. Memang popular punya brand. Kita ada guna barang daripada Austrian. Dan baru-baru ni kita ada try lah barang daripada MTX. MTX ha, Tengok macam-macam lah Kita bergantung lah kepada kesesuaian lah Mana yang patut kita guna, kita guna Sebab setiap kereta ni cat dia berlainan So, kena R&D sikit lah Kita akan polish, kita try mana yang sesuai Pad mana yang sesuai Mana yang compound yang sesuai Dan kita akan guna yang tu ha, Macam tu lah Dia bukan kata setiap kereta sama ha, Hari ini ada polishing maybe tak adalah penat sangat kalau cuci kereta saja memang sangat penat lah kalau polishing boleh rehat sikit lah <laughs> bukan rehat lah kerja dia ringan sikit walaupun masa dia lama memakan masa tetapi uh, taklah seteruk macam cuci kereta lah. sekarang 11.25 Okay, masih ada lagi 7 jam, 8 jam lah Kita berpuasa lah Sekarang keadaan Sean masih lagi okay Tak rasa penat, tak rasa apa Maybe masih awal lagi good. Okey, kita sambung balik nanti. cuci dan vacuum sajalah. So inilah kerja harian Sean eh. Kadang-kadang memang non-stop kena cuci, kena buat detailing semua. Kalau weekday memang boleh rehat-rehat sikit lah kadang-kadang lah. Kalau weekend eh, anda tengoklah kita punya Facebook lah. Memang non-stop punya beratur panjang. okay. Alright, so polish. Kita mulakan kerja polish ya. Okay, so sebelum nak uh, polish tu kita kena check keadaan dulu lah. cala-cala dia biasa kita pakai lampu yang ni untuk lihat dia punya cala-cala ataupun uh, dia punya apa kita panggil sure mark lah ini web ataupun spider web atau macam-macam lah orang panggil ha, macam ni kita tengok satu kereta so keadaan consider teruk kalau anda boleh nampak lah body semua memang ada lah ok memang teruk lah <laughs> atas sama lah satu body cuma yang bagusnya dia tak adalah calar yang itu kita panggil sure mark sure mark tu boleh hilang Cuma yang salah je yang susah sikit tapi kereta ni kau juga licin lah Dia tak ada lah, salah-salah semua ke mak dia banyak Alright Dan macam tutorial mengajar polishing kereta pula eh Kalau kurang minat Langkali Sean buat satu episod lah khas untuk penjagaan kereta ataupun polishing ni Alright Kita mulakan dengan hood dululah section by section. Kerja polishing memang makan masa lah Tak boleh laju Memang makan masa So satu kereta ni bergantunglah kepada berapa step ataupun berapa proses yang kita buat kena buat daripada 3-5 jam boleh sampai sepanjang hari ya terutama kalau warna gelap macam ni 10 lah Nak cakap sikit perasaan uh, Hari ni Sean bertanggungjawab, bertanggungjawab untuk polish saja. So kereta ni kita saya polish Cuci tu bagi kepada mereka So kurang lah sikit penat Tapi rasanya dahaga lah Dahaga tu memang teruk sangat lah Lapar adalah sikit Tak adalah banyak Tapi dah dahaga tu memang teruk lah Kering lah So sekarang 4 lebih, lagi 3 jam lebih lah ya harap saya boleh terus bertahan Cuba tengok peluh pun dah kering ya. Tak berpeluh lagi Biasa saya berpeluh agak banyak lah juga Tak adalah sampai meleleh-leleh Tapi banyak lah juga Sekarang maybe dah air dalam badan dah kurang So berpeluh pun dah kurang Okay, kita jumpa lagi selepas ini 2,000 years later Okay guys, so sekarang dah 6.23 Sejam lagi kot uh, Berbuka kan uh, Tapi kereta satu masih lagi Trying, satu cuci Belakang sana beratur satu, dua Tiga sampai empat kereta merah Kalau anda boleh nampak lah So saya memang ada kerja lain nak buat Nak pergi post barang kejap So sekarang saya nak pergi post barang Okay, so sekarang kita berjalan Pergi post barang lah Nak pergi store, store berhampiran lah, Tapi rahsia lah store saya tu sebab kalau korang datang daripada channel Blaster Mania korang tahu kan apa yang Sean buat so memang kena rahsiakan lah ok sekarang kita pergi so ini dia store ini meja yang biasa Sean buat apa unboxing so ini dia setup ringkas saja so sekarang kita kena balut uh, produk kita tak banyak 2 ke 3 unit saja sebab you tahulah sekarang Sean dah memang slow down dalam jualan part time yang ini. Okay, that's why slow lah. Okay. Sean berjalan eh, membawa tiga pasal. Berjalan lagi menuju ke JNT ya kenapa berjalan dan tidak bawa kereta kerana di depan sana ada bazar bazar ramadan so memang kalau bawa kereta jam sangat jam nak pergi balik pun jam that's why jalan mengikut belakang so jalan ikut belakang lah cepat sikit tapi hari biasa ok lah hari ni memang dah rasa penat gila memang penat uh, rasa nak minum tu sangat sangat sangat terasa sangat nak minum ah. Sejak dari pukul 6 lebih tadi 6 6 ah, dah rasa nak makan dah. Sekarang nak minum bukan nak makan. Lapar tu tidak nak minum je. Sekarang 6.50. So berjalan ni pun dah tercungap-cungap. Ha, letih. Okay. Sikit lagi nak sampai JNT ya. Ah. Ha maybe disebabkan Sean ni baru sembuh lah tak lama daripada covid lah biasa pun dah rasa penat lah. hari ni puasa <laughs> dan kerja macam buruh lah buruh kasah dah kerja daripada pagi sampai sekarang non lah memang penat lah Okay, dah jumpa pun TNT right ah, sampai pun Ah, penat. Dah harga rasa nak minum. Di sana ada kedai makan pula. Oi, memang. Ni puasa ni nak menguji tahap kesabaran mengawal kehendak kita kan. Ngamlah tu. A few moments later. Okay guys. So sekarang dah 7.45 ah saya tak tahulah dah berbuka ke belum ikutkan sudah kan kalau sudah so nak mula minum lah memang tak tahan lah so sekarang saya pergi depan ni restoran FFC so saya tengok ok mereka ni dah mula makan lah minum ok dah dah boleh berbuka lah ok so Sean punya mission consider success lah uh, memang letup gila lah macam harga house ok so ni office Sean lah sorry lah dia memang macam ni lah sentiasa kelang kabut pucat kocik so pusing lah tengok kerja masih ada lagi lah di luar tu so uh, Sean nak minum lah penat-penat ah, apa ni nampak tak mini refrigerator Ah, ini saya prepare. Ini yang saya sediakan pagi tadi ya. Buka baru lagi belum buka ah. Dah tunggu seharian. Ha. So, saya nak minum lah. Aduh. Oh. Ah, satu tangan tak boleh. Ah, bestnya bunyi dia. Oh. Okey, sekarang 747 lah dah pun buka lah. kalau tak kantoi pula poster tak lah. ada seharian menunggu kan dah bertahan patut minum air air apa air kosong dulu kan tapi tak nak lah ah. ah. ah. Okey. Dah minum segelas ah. Oh, Tambah lagi. Okey, so kita minum slow-slow lagi ah. Wah, terus minum air dia dah berpeluh. Apa tak? Bersinar-sinar. Tadi memang dah kering kongtang. Dah tak ada air dalam badan. Minum terus keluar. So, saya rasa ujian lah ujian umat Islam lah untuk berpuasa ni seperti yang dinyatakan adalah untuk menahan kehendak lah dan juga ada apa perasaan reborn lah, hidup kembali setelah <laughs> berbuka so perasaan nak minum air tu memang teruk lah memang rasa nak sangat sebab kerja Sean ni memang consider pakai tenaga lebih ya banyak kalau kerja biasa-biasa kerja office saya rasa tak adalah teruk sangat tapi ini memang teruk sangat lah. So tengok sebaik saja minum air peluh terus keluar. Tadi memang dah tak ada air dalam badan dah kosong lah. Minum saja terus keluar. Okay, Masih kacau. <laughs> Okay, saya nak buat pengakhiran lah ni. So setelah sehari berpuasa lah, saya rasa pengalaman yang best wah perlu banyak pengalaman yang best lah sebab dah mengalami ya macam mana rasa kehendak tu tinggi sangat dan kita nak apa nak memenangi lah ataupun kontrol lah kita nak kontrol kehendak tu so kalau dalam sebulan berterusan berkali-kali kontrol kontrol kontrol maybe lama kelamaan memang kita dapat lah mengawal nafsu menahu kehendak kita yang lebih-lebih lah So saya rasa ini adalah tindakan yang bagus Tetapi kalau you tanya Sean nak puasa lagi ke tak Kalau bukan kerja macam ni, teruk macam ni Boleh je, tak ada hal, hari-hari puasa pun boleh kan Tapi disebabkan kerja macam ni uh, tak sesuai lah Bagi saya memang tak sesuai lah Lebih-lebih lagi Sean yang dah kena covid kan Okay, uh, rasa letih lah, memang letih tak, tak makan tu lagi letih, tak minum tu lagi penat, memang susah lah. So saya memang salute lah kepada abang-abang semua ataupun kakak-kakak semua, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang berpuasa sebulan yang mempunyai azam ataupun kekuatan untuk berpuasa tu memang uh, best lah, memang best. Salute lah, salute. Okay, bagi saya dah dah uh, mengalami ataupun dah ber, macam mana nak cakap? Dah, dah experience lah, dah, dah rasa puasa macam mana kan? Dan rasa memang Coca-Cola ni lebih <laughs> sedap lah berbanding hari biasa lah. Ah, memang best. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel Sean The Mania, silalah subscribe lah. Subscribe dan tontonlah banyak-banyak video lepas-lepas supaya menunjukkan tanda anda menyokong Sean lah. So, saya akan teruskan membuat video-video yang lebih menarik uh, pada masa akan datang uh, pada masa akan datang pada masa akan datang pada masa akan datang hmm, in future lah ataupun kalau anda ada apa-apa cadangan nak uh, suruh Sean buat pun anda boleh lah letak komen di bahagian bawah uh, bagi lah. nak minta Sean buat apa so Sean try kan lah dah berpuasa ni pun memang dah consider menarik dan kita akan buat lebih banyak konten-konten yang lebih menarik lagi. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Sean The Mania. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berbuka puasa. Ah, sebelum itu, sebelum mengakhiri, uh, saya rasa Sean akan buat minggu uh, buat video setiap minggu sekali lah. Minggu depan sebab hari ini dah 26 hari bulan. So, minggu depan rasanya dah mula hari raya puasa kan? Hari raya kan? So, Sean mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang Uh, merayakan ataupun semua umat Islam dan kepada yang tidak uh, bukan umat Islam saya mengucapkan happy holiday lah kita ada cuti panjang kan selepas negara kita buka border so ini first time lah cuti panjang ah so kalau anda yang nak pergi jalan-jalan makan angin semua uh, dipersilakan tetapi keselamatan tetap kena jaga lah. mask kena pakai lah sebab Sean minum ah so tak pakai mask ah alright sampai di sini saja kita jumpa lagi pada video kadang saya Sean sekali lagi bye bye